Jo sóc mag. Els mags podem transmetre fantasia. Dibuixar somriures, fer brillar els ulls a menuts i a grans. Puc estar així, mentre estic així o així. La màgia. La màgia és una combinació d'elements de vegades inexplicables ens fa creure en allò que ens importa i ens fa possible seguir endavant. Hi ha entitats que treballen per omplir-nos de màgia i il·lusió, i més ara per Nadal. Villafranca, Espai de Comerç, ens porta tota la màgia d'aquestes dates a casa nostra, al nostre costat, amb tota la il·lusió i fent realitat els nostres somnis. I tot sense trucs. Aquest Nadal viu la màgia dels teus comerços amb Vilafranca Espai de Comerç.